Skarb cię zabije to. Gdzie? Dobre pytanie. Nie, no- nie! <laughs> <laughs> <laughs> What the fuck? Dobra, ale wjeżdżamy, czy nic nie stanie. Stary. Dwa pary. O! Klasik. Pokciam. Down, waste the time. Mieszka E, jak to się kurwa podnosi? Prawo. Czemu ty wyżygałeś na mnie? tego banana. Nie wiem jak ci go dać, zjadłbym go. Nie! Skacze głupie. Oliwia, ty skacz, bo spadniecie razem. wonder what's this red button do? Opis, narkotyk, silny narkotyk. Kurde, wywaliłem się na podłogę. <laughs> Dilemmas kurwa z Society. No. O! Co? Więc ja na coś wpadłam, nawet nie zauważyłam. so many się O, jest. Stoi. Nie! <laughs> nie! message from Metro.